De tous les milliers de janvier connus, celui-ci a pesé plus. Est impossible, inédit, aussi simple. Le classique janvier dépourvu de sens, il répand des tourbillons violets, des baisers amers, des cuillerées de sel, le même qui déchaîne les ombres. Je traduis son air sec, je le bois, l'administre, de la même manière que la mort est administrée. Ce janvier de poche, arrêt de bus au milieu du désert. Indescriptible, lourd comme une éternité comme une pierre tombale, enfin, aussi inutile qu'inévitable. Si inutile est ce janvier lorsque tu n'es pas.